啊，真系有有呢个肯德基啦，有，因为城市啦嘛，属于国际商城。啊，这里好像没有公交车哦。八点几都仲光，好似欧洲咁。 好靚嘅夜景，好靚嘅夜景，太靚咯！滿洲裏嘅早晨。

叫做呼倫，咁係梗係呼倫呼爾有關係啩？係咪大嘅？哦，媽！ 呢条叫做一八六彩大河。哦，一路顺风。哇！呢个得人驚，碌碌碌碌碌。 কোন কোন কোন কোন